大丈夫なのか立花はとりあえずはねここだけの話社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだこのことは立花不動産でも俺しか知らない病気ってことか昔社長が腕をなくした時輸血するまでにだいぶ手間取ってなそれで腎臓がうまいこと動かなくなった 社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでねもちろん落とし前は俺がつけといた仇の話には聞こえねえな昔のことだ俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさでもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなったこいつをやらねえと 社長は死んじまうんだ立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのかこの人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうなそれでこれからどうする 全部社長が目覚ましてからのことだ安心しなここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でねアジア界って呼ばれている聞いたことねえかアジア界この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよあんたらはそんなとこにも顔が利くのか 俺も社長も日本人じゃないからなえ俺たちはもともと在日中国マフィアだだからここも闇医者だよまっとうな病院にはかからねえからな出身はマフィアか初めて聞くな別に隠してたわけじゃないただ 今まで立花不動産が登場界に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだこの辺りの店はマフィアたちにみかじめを収めてでさ外国人同士つつましくやっているそうやってる分には登場界もアジア街を黙認するとさじゃあここに俺らが出入りしていると知れば アジア街は登場界の怒りを買うってことかまず間違いなくなけどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる誰ださっき言った顔役の使いだ陈先生在叫你要你把那日本人也带去ーダオラ何か問題か あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならないただあまり歓迎ムードじゃねえようだこのビルの近くに中華の店があるあんたにも一緒に来てもらうぞ行こう それじゃ顔役のところに向かうが勝手に変なところ歩き回るなようろちょろしてると面倒なことになるからなさあ行くかアジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてるここにいればまず安全のはずだきっちり筋を通せってことなんだろう多分な 伟天，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。到这里，他也没有葬身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，伟天，你听到我说话吗？我现在就是九连陈先生搜救服。你别管我吧。你可别得意忘形啊，伟天。 丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。小田、今のは何だ？ああ、ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。 お前も入ってくれチェン・シェンセン、イ・ウォー・クーレン、ス・ルーベン・レン、ニブ・ザイ。 4. ルーベンいうばこちらはアジア外の顔役で陳さん陳さんこちらが桐生一馬さんだね元堂島組の陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている アジア外に来るのは初めてだろう狭くみすぼらしい場所だ大したお構いもできず申し訳ないとはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよしかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた 女子供含め多くの血が流されやがて我々は地下に押し込められた桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした無論承知しているただの世間話で、失礼しましたその後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるの ずっと横目に見ていたこの狭いアジア街の中でね小田さんそちらの客人はアジア街に歓迎できんよその人はあの堂島や警察にも追われているねここにかくまえば災いの種になるそれを言えば俺や社長も登場会に追われる身です アジア外は同胞を見捨てることはしないだが桐生さんは日本人のヤクザだそれなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない突発的なことでやむを得ませんでしたですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されますそれでも 我々は別に困らない待ってください立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです今までうちとアジア街はいい取引をしてきましたその上でのたってのお願いです取引は対等なものだったこちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよあんた方に借りはない 承知していますならこの件については別に金を用意します私の顔に金をくれとでも書いてあるかじゃあ他に何が必要です言ってくださいやめなさい礼儀を忘れて交渉はできませんよ小田さん社長立花あんた もういいのか陳さんお騒がせしています小田さん陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきですここに桐生さんをかくまうことはできませんでも社長小田もういい事情はよく分かった俺はよそに行く 帰る前にお茶を一杯どうだねそのくらいはここにいても構わんよいえお気遣いなくすみません桐生さん私もあの陳さんが ここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした風間のおやつさんも言ってた何年か前堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いているその時かなりの血が流れたらしいああ俺たちはその頃まだカムロ町にいなかったそれで陳さんとの間に温度差があったようだ いいんだ俺はここを出るまた連絡してくれそれなら西公園で身を隠すのが良いかとここほど安全とは言いませんが西公園ホームレスのたまり場になっていますあそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう分かったそれにしても今は逃げ回るので手一杯だな 空の一坪の方はどうなってる持ち主を抑えるって話だったはずだええでもその話はまた後で西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください明日迎えに上がりますこの寒空に野宿かかける言葉が見つかりませんならあんたも一緒にどうだ 今二人でいるのは目立ちますそれに私は明日のために少し準備がありますから準備何んだ大したことじゃありませんそっかそれじゃ明日だなええそれではまたなんとか堂島組に見つからないように気をつけてください分かってる 下が スれッああそういえなんああいいよそんならチッバカ言ってんじゃねえ <laughs> 俺のねぐらはすぐそこあのブルーシートのやつだ好きに使ってくれそうだな一泊10万でどうだはあ なんてな冗談だよ気が向いたらまた酒をおごってくれすまねえなありがとういいってことよ ら目障りなんだよてめえらどっか行けなんだおいあんた起きろ 奴らだ堂島組堂島何言ってるこいつらホームレス狩りだおいそこにも二人いるぜヘイヘイヘイヘイあれそっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん別にいいんじゃねここにいんだから同罪だよ同罪 逃げんなよやめろ何命令してんだやめてくださいだろ 映画だよな一車両一車両どうしようもねガキどもだなそうです僕らガキの未成年です人殺しても罪になりません罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか世の中そんなに甘かんねえぞ生きがいいね <laughs> 俺らとやる気かよおいこいつ俺のこと殴ったんだぞぶっくるぜだねそろそろ本気でやっちゃういっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ がどうただで済まねんだううまかったよ悪かっただからもう許してくれってそれで謝ってるつもりかそれ謝る相手を間違っているえっ なあこれ君だろさっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろってことはやっぱり君だよなやめろやめろよバカ野郎しもうみんな寝てるんだ声が大きいよ <laughs> ありがとうよあんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよあのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ多分もう二度と来ないだろうけどさそうかそういやまだあんたの名前聞いてなかったな俺は桐生だ桐生さんそうかやっぱりね 確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな <laughs> 安心してくれここにはもうあんたを売るような人間はいない俺たちは貸し借りにうるさいんだ <laughs> そうか よう桐さん客が来てるぞあんたを探してる客堂島組かいや立花不動産の人間って言ってる一応あんたのことは知らねえって言っといたけどそうかすまんそいつは今どこにいる公園の出口に車止めてる気になるなら行ってみな 桐生君織田あんたが迎えの人間かまあね昨夜はゆっくり寝られたか寒かったろういやいい宿が見つかったんでなそれより立花は社長は今あるところでお前を待っているあるところどこだ 実はお前もよく知ってる場所だけどま行ってみてのお楽しみだもう準備できてるなら車に乗ってくれいいかああ頼むよしそれじゃあ早速出発だ 今んとこつけられたりはしてねえようだな公園に野宿までして隠れてたんだ少しぐらいゆっくりさせてもらうさそれで今から行くのは新しい隠れ家ってことかいやそういうわけじゃない堂島組が神室町中に目光らせている限りあんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまうだから社長は 堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだどういうことだ今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ俺たちもそこに向かってるだからどこなんだ言わなくてもお前にはそろそろ 社長は今登場界のトップにあんたのこと掛け合ってる堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ待て登場界は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか立花もあんたも俺も全員殺されるぞ何考えてんだ社長もそのくらい分かってるよ それでも交渉ってのはいつだってやりようがある先に降りてくれ社長のいる場所に案内されるはずだいくらなんでも無茶だ社長は賞賛があってここにいるわけだが危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ ビジネスにはリスクがつきものでねけどあんたもうちの社員なら社長を信じろ今度から何かするときはもっと早く教えろしっかり頼むぜ桐生君 桐生さんああご存知でしょうが東上界二代目代行新原さんです東日本における極道社会の最高権力者お前が桐生かなるほどその目つき風間の若い頃を思い出すな 適当に育っていいぞいえ俺はここでないそんじゃ始めるか先ほどもお話ししましたが私の望みはうちと東城会さんの神室町での共存ですうちはあの町にどんな人間が来ても受け入れるそれを許しているからこそ 神室町は発展してきたただ東上界の大門を恐れん連中だけは別だあんたんとこの商売はそのルールからはみ出している私は東上界の恐ろしさを分かっているつもりです今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです何か手土産があるということかええ その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります言ってみろ堂島組に桐生さんから手を引くよう東上会本家から働きかけてください新原さんがご存知かどうか堂島組は桐生さんを消そうとしています堂島もバカじゃない そいつにも消されるだけの理由があるんだろう堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています殻の一粒かなるほど堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。 だけど当然そのあんがりは本家にも入る俺にあんたを助けてやる理由はない話は変わりますが堂島組は登場界で稼ぎ頭だとか本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですねあなたも 堂島は本家に莫大な上がりを収めているできた子分ではあるなそして登場界の跡目に今一番近い人間ですそう遠くない将来堂島宗平が登場界の三代目になる可能性は高いそれがどうしたこのまま堂島組が空の一粒を手にすればさらに莫大な金と力を得ます 登場界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょうそうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものですつまりあなたは会長代行まで上り詰めないその老後は劇的に惨めなものになる何立花新原さん 堂島に空の一粒を手に入れさせてはいけません一幹部が本家をしのぐ力を持てば登場界は何もかもが大きく変わってしまう堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ登場界本家にも奴から相応の金が納められるただそれだけだ何も変わりはしねえ そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ大根えめえ口の利き方を知らねえようだな 持ちした手土産が届いたようです入れてやれ さんの命の代金としてお納めください5億これは前金です堂島組の動きが止まりましたらさらに5億加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東上会本家に納めさせていただきますたかが極道崩れの男の命に 10億とはなそこまでの価値があるのかその程度の金ならいくらでも作れますが本当の友人を作るとなるとそうはいきません差し迫った事情を言えば私が殻の一坪を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です うん随分高く買われているなどうでしょう新原さんあなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますがおそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう将来的にもねでももしここで新原さんにお力添えいただければ この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部にとどめておくことができるかもしれません私の個人的な印象では堂島さんはその辺りが分相応に思いますなるほどあんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい金の使い方もよく分かっているあの堂島が 手こずるわけだな恐れ入りますなあ堂島に伝えろ桐生一馬は今から登場会本家の預かりとする手出しは無用だとな貴重なお時間を ありがとうございました二代目代行桐生風間がお前くらいの年の頃あいつがどんな極道だったか知っているか いえ詳しくは一言で言や一気当選だ腕といい度胸といい俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だったもしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら俺は迷わず払う お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう 渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でしたこれだからヤクザは面白い裏切られただけじゃないですか違うなじゃあなんでビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょうこの場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずですそういうことだ この場を切り抜けるって無茶だここは登場界の本丸だぞ無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな織田立花を頼むくっそ分かったよ ゴブキさあそっちも大丈夫そうだね、ええ小田さんがついてますからやっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないかな3人相手に全力でかかってきやがって何を言ってんです初めからリスクを承知で飛び込んできたわけですよそれは 今までに何度も経験してきたことですそれに桐生さんのようです天心かける戦いではありません大丈夫そうでしたそれが一丁ビシッとやりますか新人に頼りっぱなしじゃ先輩の保険にかなわるよしそれじゃあそこの扉から外へ出よう 行きましょう は来 こに長いは無用です桐生一馬かあの風間が目をかけただけのことはあるあれもいつか 化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな本家がちゃちゃ入れてきやがった堂島組や桐生一馬に手出し無用となそいつは橘不動産の手配りです親父連中もうちに追い詰められちゃ 本家に泣き入れるくらいしかありませんからね全部予想できた動きです久世と阿波野にはできなかった俺にはさらにこの次立花が気流をどう動かすかも分かります <laughs> なるほどもう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか渋沢からの一つぼは 俺のこの手で差し出しますよ親父 いつまでこんなとこにいるつもりだ久しぶりの休息ですたまにはゆっくりしないと持ちません私は体が弱いんです <laughs> あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だただ死に物狂いだっただけですよなああんたはい なんで俺なんかのために10億も出したんだおまけに登場会本家に借りまで作っちまったあんたは金と力を手に入れそれで登場会に迫りたいと言ってたなそのために殻の一粒が必要だとだが本当の目的は 他にあるんじゃねえのかだとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙うあの土地には俺の知らない何か他の価値があるのかそれについては企業秘密というわけにはいきませんかね社員にも 言えない企業秘密かあんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえなだからあなたのような人が私には必要なんです風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれただが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねこれからどうする 俺は何をすればいいそれなんですが昨晩ようやく殻の一坪の所有者を抑えましたその人物は今大阪の蒼天堀にいます蒼天堀ええですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らがおそらくは渋沢組の人間です渋沢あいつか問題はその渋沢以外にもあの近江連合まで動いているらしいということです近江連合 奴らも殻の一つもええその近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません今の蒼天堀は私たちにとって神室町以上に危険です少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょうそいつはあんたらしくもねえ織田も言ってたビジネスにリスクはつきものだった それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのかあんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえだが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ待たされるのも性に合わねえあんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く殻の一坪の持ち主は カムロ町に連れてくればいいんだなええですが俺も行きますよ桐生の言う通りです社長状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです安全策だけじゃ後手に回ります たまにはいいことを言うな小田リスクは承知の上ということですねそれでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか桐生さんああ私が指示したわけじゃありませんですから何かあっても労災は出ませんよ <laughs> もう俺のために10億出してもらった あんたに金出させる気はねえさそうですかでしたら 桐生さん蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてくださいああんたらはアジア街に戻ります話は通しておきますから準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます堂島組はあらかた町から消えたみてえだ二代目代行が約束通り手回してくれたと見えるとはいえ 油断すんなよ桐生君分かってるそれじゃあ後でな 嗯。 Uh. 桐生君よう桐生君準備よければああ大丈夫そうかお待ちしてました桐生さんあなたが蒼天堀に行く前に空の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてねああ その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています協力関係にある組織その組織については後で小田さんから説明してもらいますただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元長い時間かくまえるものじゃありませんですから殻の一坪の所有者を 我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になりますそれもできるだけ早くなるほどそれを俺と織田がやるんだなええこの役はやはりあなた方にしか任せられません桐生さんあなたは 空の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたねあああんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていたええですが桐生さんには近いうちにお話できると思いますあなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたらそのためにも無事に神室町に帰ってきてください桐生さん 分かったそれで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ若い女性ですただどうも目が不自由とのことでほぼ失明していますえその空の一坪の所有者は 牧村誠という人物です裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠彼女が狙われる理由を探る真島は誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。 リーはかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった誠を守ろうとする2人の前に現れた男近江連合基人会会長西谷誉関西を牛耳る近江連合内部で西谷佐川という2つの勢力がそれぞれ誠を奪い合ってい 徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまうしかし最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった